This my team，不是人世界各地都有发现小型快速 UFO 在树梢高度溜达，它们被称为“快速行走者 ”（Fast Walker）。Fast Walker 是北美空防司令部和武装部队分支用来描述高速移动或改变方向的远程空中现象的术语，远远超出当前人类航空航天技术的能力范围。 二零一九年一月九日，DJI 在犹他州上空拍摄一个明显的 Fast Walker，距离著名的五十一区只有几个小时。仔细看视频，UFO 有一个折弯，其外观呈现半月形，它非常的模糊，依稀是这样的模样。它具有两个翅膀，一个前进气口。似乎相同的东西再次于二零一九年七月十四日在阿根廷布宜诺斯艾利斯省被无人机捕获，它距离马德普拉塔市三十四公里。 它是用 GoPro 高清摄像机拍摄的，分辨率为 4K，每秒三十帧。它们似乎相同，拥有椭圆进气口一对前穷翼。它们拥有人类目前技术难以拥有的飞行能力。这些 Fast Walker 不仅仅在地表，而且在太空经常被发现。 在二零一六年发布的维基解密 UFO 新闻中，电子邮件暗示了美国政府对所谓快速行者不明飞行物具有一定程度的了解。所谓的 Fast Walker UFO 被经常发现在国际空间站现场直播中。在电子邮件中，美国政府国防卫星计划 DSP 成员讨论 Fast Walker 不明飞行物近期目击事件。这些 Fast Walkers 来自遥远空间的未知位置。 其中一次，该组的成员真的很兴奋，说他刚刚侦查到 Fast Walkers。他描述了他是如何从深空进入我们的大气层的。当然，原点是未知的，但是来自卫星的背面，并且在通往地球的途中被 DSP 卫星捕获。DSP 是美国导弹预警卫星。普通的 UFO 照片和麦田怪圈之类的，永远不会赢得普通大众的认可。 甚至有人认为这是伪科学。加强准确可靠的仪器收集并科学数据当然非常重要。不过，这些揭秘显示，美国政府显然知道他们，并且严肃地讨论。 可能在人类已拍摄的 UFO 照片中存在更多更清晰的照片，它们可能多次重复出现在世界各地。上面的 UFO，2004 年11月14日拍摄于英国多塞特郡多切斯特，一名45岁的老师拍摄到了银盘 UFO。他说道：“我对着山谷拍摄，后来我检阅数码照片，我看到一个带有金色翅膀的圆形物体，它看起来有点像鲸鱼。” 而类似物体居然在2005年11月25日加拿大温哥华岛的一艘轮渡上拍到，它们都拥有机身前上方的椭圆形进气口和一对翅膀，疑似相同飞行器。 根据已经观察的事实发现，Fast Walker 可以循地表、网格巡逻，可以九十度直角拐弯。本次视频发现拍摄者后猛烈拉升，这些 Fast Walker 具有人工制品的形态，超快速度、智能飞行模式，是 UFO 存在的客观证据，无法用自然现象、视觉误差来解释。如果不是人类秘密拥有，那就是地外文明的。 相信随着时间积累和数据的收集，这种飞行器真相会更多浮出水面。如果你喜欢这个频道，欢迎订阅，期待你的留言。